有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜？天上地下保险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白谎话假话，还有坏人。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个关卡，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩我伴一同前行吧。毛竹的波浪，马连的三八。 还有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的道路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。这个横空出世的魔头叫沙克伊，为人残暴狡猾，越是面对强敌。 我们越要团结。公主小心！我是国宝，你们要保护我才对，怎么能拿我当炮灰？这是即将完工的铁金刚二代，无论有多少敌军来犯，铁金刚都能一举歼灭。公主，恩公阿亮回来了，我们去迎接阿亮。真是世界一级慢。 哎呀，只能怪菜捕头的这匹马腿太短了。萝卜腿，我命令你加速前进。喂，马老大，你还会耍脾气啊？啊？那是什么东西在飞呀？哦，是朝着咱们这里来的。阿亮大人。 那是铁链堡主，还有铁柱和铁钉。阿亮。阿亮，好高兴能再见到你。 <laughs> 铁链堡主，我也是。阿亮，欢迎你铁堡。看不出来，他在这里挺受欢迎的吗？ <laughs> 阿亮，这位姑娘是。 啊，堡主，他是猫奴。嗨，我是铁莲，铁堡主好热情啊！哎，大美女，嗯，先回铁堡，嗯，我给你们接风。 <laughs> 谢谢大家，哎呦，好难为情啊！干杯，干杯，干杯！咱们来铁堡开会，怎么变成庆功会了？哎呀，咱们徒弟人缘好，你就别吃味了呗。好你少喝一点。长爷爷，小西瓜，你怎么也喝酒？ 这是辣椒汁，我还未成年，不能喝酒的。 <laughs> 真懂事，长眉爷爷就喜欢你这样的好孩子。你秃头是不是因为喝酒太多，头发掉光了？不是，我这是造型。他怎么一副魂不守舍的样子？好大的声音！ 是外面在打雷吗？ <laughs> 老头子，放轻松，来喝一杯。 <laughs> 是雷声啊，我还以为你在放响屁。嗯，为何眉毛突然狂抖？水将军，本王的魔军进展如何了？贵宾主子，魔俑已有多批烧制完成，新型魔俑尚在研制中。 还在言之中啊！呸，水将军，你可真是能磨呀！都等到我长皱纹了，你别站着说话不腰疼。哎呦，主子，您看他嘛，说他几句就翻脸了。再给你三天时间，若还不成功，就啊就啊！神医，神医！ 主子找到了解药，恭喜！吃他的药，还要被折磨一年才能痊愈，何喜之有？滚！三天之后，如果新型魔有还研制不成功，你就失去存在的价值了。遵命。沙可基，主子有何吩咐？你双腿残疾时是何种感觉？烦躁。 抑郁是不是恨不得砸了轮椅，能立刻站起来走路？这有些病只能缓治，是急不来的。哼，你可知道万寿树魂丹？万寿树魂丹，那是以炼丹人的生机为丹引，以命换命的禁药。没错，那你肯为我炼此丹药？呃，我。 哎呦，季三伯呀，主子能让人死而复生，现在就让你贡献一点点生机，有什么好犹豫的呀？您说是不是嘛，主子？嗯，是我，我即刻进行炼丹。嗯，这还差不多，去吧。啊，我要是让你为我而死，啊，你愿意？我。 妾当然愿意了， <laughs> 你倒是挺忠心的。臣妾忠心无二。行了，你退下。我现在要跟比你还忠诚的属下单独聊。是，主子。 <laughs> 为何耳内不工作响，头痛欲裂？包大人，谁在叫我？包大人，没有人啊。 是幻觉吗？包大人，包大人，包大人，包大人，包大人，包大人，不要再叫了！啊！告诉，你看到了什么？以乌龙月为首的一群反抗势力正在铁堡集结，而铁堡。 正在感知威力惊人的二代铁金刚。铁金刚，我命令你今晚火烧铁堡，从内部制造混乱。明白了，遵命，圣上。铁堡寝室，什么烂酒啊！ 还不给本公主开门呢！啊！整个晚上都没看到你，躲在房间里干什么呢？害得本公主被灌醉，你这个没用的小胡子！哎呀，好晕呀！嗯，好，好久。 嘘。咦？啊！喂，你怎么偷懒呀？ Oh. 是谁在放鞭炮啊？听起来像是爆爆炒，不好，是机械工坊传来的。嘿，所有人醒醒，快去看看出了什么状况！机械工坊出事了！怎么会这样？堡主。 机械工坊突然失火！什么？啊！大家快灭火！快灭火！火势蔓延太快，必须开启消防泵才能灭火。快帮忙！快帮忙！这边，这边。哎哎哎呀！好烫啊！消防泵在基座后面，已经陷入火海，过不去了。如果火车烧到上方的人油槽，铁金刚二代就会被炸成碎片。 这该如何是好呀？束手无策了吗？啊啊！啊？啊？不能去，危险！我去打开啊？啊？啊？皮甲兔，冲啊！乌龙院之啊？宝传奇，每周三零点准时更新。 扫描屏幕二维码，关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院吃曼果零食，线下超商或登录淘宝、微信搜索曼果均有售卖，还有精美礼品等着你哦，赶快行动吧！ 天天练，棍棒刀枪练，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不凡，英雄少年。 此次意外是人为纵火，机械工坊的火是不是你放的？你是什么东西，竟敢随便指控本公主？你的保镖能为你做不在场证明吗？我也不太清楚。这里是铁堡，我是铁堡堡主，大胆，竟敢对皇族公主无礼！就这样决定了，由包大人护送两位活宝转移到长白山。